Bir dirhamga qancha berasan? 2 mud. Bir dirhamga 2 mud? Nega qimmat sotyapsan? Hech kimni majburlamayapman, Amirul Mo'minin. Istagan xarid qiladi, yo'qsa boshqa sotuvchidan oladi. Boshqalar seni arzonroq sotganda bu narxga sotmasa Tijorating kasod bo'lardi. Sizlar nima qilayotganingizni bilaman. Agar Madinaga bug'doy, arpa ortilgan karvon kelsa, karvonni hammadan oldin qarshi olasizlar ko'tarasiga hamma molni sotib olasizlar bevalar va miskinlar xarid qilishga ulgurmay qolishadi alloh haqqi ehtikorga yo'l qo'ymayman bu bozorda ehtikor bo'lmaydi kimdaki madina aholisiga sotish uchun mol olib kelsa u umarning mehmoni u xohlaganini sotib xohlaganini sotmaydi bir dirhamga to'rt mud berasan aks holda bozorimizdan ket yo'qsa jazoingni beraman kechiring amirul mo'minin men bu ishning zulm harom ekanini bilmagan ekanman bu ham aybing ey bozor ahli savdodagi halol va harom masalasini bilmagan odam bozorimizda savdo qilmasin savdoingizga zulm aralashmasin aks holda sutxo'rlik kabi botil yo'l bilan harom luqma yeb qo'yasiz garchand buni istamasangiz ham ha ha bozorlarga maxsus odamlar qo'yaman bozorni nazorat qilib turishadi kelishmovchiliklarni isloh qilishadi. Zulm ko'rgan odam jim turmasligi kerak. Haqni yashirgan odam ahmoq shaytonga o'xshaydi.